Dengarlah bintang hatiku Aku akan menjagamu Dalam hidup dan matiku Hanya kaulah yang ku tuju Dan teringat janjiku padamu Suatu hari Aku akan menjagamu Semampu dan sebisaku Walau ku tahu ragamu tak utuh Ku terima kekuranganmu Dan ku tak akan mengeluh Karena bagiku engkaulah yang Dengarlah bintang hatiku Aku akan menjagamu Dalam hidup dan matiku Hanya kaulah yang ku tuju Dan teringat janjiku padamu Suatu hari pasti akan ku Aku akan menjagamu Semampu dan sebisaku Walau ku tahu ragamu tak utuh Ku terima kekuranganmu Dan ku tak akan karena bagiku engkaulah nyawaku Karena bagiku